漫画連覇しまよアフレコしようイエーイバチバチバチバチバチはいというわけであなたの心にいるハート今回はですね電撃プレイステーションさんの紹介をしつつ電撃プレイステーションさんで連載中でイルハートもノーギャラで出演している連覇姉妹の漫画のねアフレコをしようという企画になっております それでは早速行ってみましょい表にグランブルーファンタジー VS を迎えた今回の電撃プレイステーションでは VVVTR の新情報が盛りだくさんですえっ、ー、とはい、えー、そうですねあの今回 いるハートはいないですね今回はうん今回はいませんもうこのページ見ないイルハート女神化の前に邪神化してしまうからえー、今回もフィギュア付き OVA ブルーレイに添い寝シーツが付属した電撃スペシャルパックを紹介中です電撃屋ではこのほか購入特典としてタペス ポストカードが付属しますそしてつナコママ書き下ろしのジャケットイラストもね完成したみたいなんで楽しみですねそしてそして他にも今月号には水野 P やつなこママの年賀状も載っている贅沢な号なのでぜひぜひ買ってみてみてくださいそしてそしてそしてそしてそして の何かの新キャラクターイマジナリーちゃんが特集されておりますいや放送ねあの見てる人がねあの言ってくれたら嬉しいんですけどね数少ない数少ないイルハートを応援してくれているとってもいい子でねなんか動画自体はなんかイル <laughs> ハートが見てもいかれてるとは思うんですけど <laughs> でもね何でも イルハートのことをね応援してくれるいい子なんでぜひぜひ見てみてくださいいやそうこんな感じにねこういろんなグラビアとかいろんな生態とか載っておりまして <laughs> なんかさ <laughs> 普段のイルハートよりもしっかり特集されているような気がするんですが <laughs> まあねまああの今後ね一緒にいろいろねあの頑張ってやっていきたいと思いますので要チェック 劇大好きだぜはいというわけでね今回の「電波姉妹」の4コマ漫画を見つつアフレコをしていきたいと思いますいやなんだかんだねあの載せてもらってるわけですからねこうかなり可愛くねやっていきたいと思いますあなたの心にバニラビオリ バニラビ和リあてんきバニラビ和リおいミルアートちゃん可愛くねめめちゃくちゃ可愛いよつついにタピオカが脳にすすす吸い出してあげましょうかアイドルなのでグロいのは NG! ダメでしょいや嘘ですよ嘘もうただのおっちゃっぴーでしょおっちゃっぴーそうとか言うなよもう分かりましたよう分かりましたじゃあここはあの今のはカットでカットでねはいあなたの心にバニラ日和えバニラ日和あて バニラ日和イルハートさんって可愛くないことサブイボが立つくらい可愛いですわねこの子は気になるんですよでなんかさほらほらほらなんか言ってそう まあいやね確かに確かにねここでねグズグズやってても仕方がないのでねわかりましたじゃあ次こそね次こそ決めます普通に普通にねあなたの心にバニラ日和えバニラ日和お天気バニラ日和ついにタピオカが脳に 吸い出してあげましょうかアイドルなのでグロいのは NG これ今の今の相当可愛く受けたと思うんですよえどうですかどうですか <laughs> いいんじゃないですか <laughs> いやこれはね竹内純也先生にも満足してもらえると思うんですよいやなんかあれだなだんだん怖くなってきたな <laughs> いや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 ねいやーもう花粉っていう文字が憎い <laughs> それぐらいもうひどいですもう来てるもう来てますよ今年はうんいや本当にあのまあ花粉っていう文字自体も腹立たしいしそもそもあと花粉のなんか粒子っていうのあれ顕微鏡で見たことありますなんかすっげえ粘膜をこう痛めつける形をしてやがるんですわあいつの中がこうチクチク みたいな。はあ、気持ち悪いはあ、イライラする <laughs> いや、本当にね、いや、でまだ、まだピークではないから、あの、今のところ平常心を保てていますが、まあ、あと数ヶ月したら、こう、あなんていうの、箱ティッシュの鬼みたいな感じに <laughs> なるんじゃねえかなと思っておりますが、あ、早く夏にならないかな。